啊，Happy New Year！大家好，我是任盈凯。Happy New Year！大家好，我是张雅青。Happy New Year！我是陈秋实。Happy New Year！大家好，我是 Cos m o s 陈子期。Happy New Year！我是黄子星。Happy New Year！我是陈德修。Happy New Year！我是蔡照。Happy New Year！Hello，大家好，我是王立飞。Happy New Year！我是大东王龙晨。你好，你好，孙思琪。 好好我在这儿等着你回来，等着你回来看那桃花开。我在这儿等着你回来，等着你回来把那花儿。